good morning, anche se direi più buon pomeriggio, visto che è uh, ora di pranzo, sono l'una qui uh, in Italia. Uh, mister, Master, Maestro, o semplicemente David Lynch. It's November 22, 2021, it's Monday. Eh, in Naples uh, eh, 53 Fahrenheit round 53 Fahrenheit round 12 Celsius eh, questo significa che è, uh, non è quella giornata veramente veramente veramente veramente mite con questi giorni in questo periodo infatti ci sono diversi gradi in meno e oggi pensavo uh, alla mia uh, nuova playlist sul cibo che ho creato oggi e il, nuovo, il primo video, ma eh, appunto eh, delle informazioni per più informazioni, la descrizione per più informazioni. As ah, you just see from the window, it's uh, raining uh, it's raining and uh, it's totally cloudy, eh, completamente oscuro, nuvoloso totalmente, ma del resto è sempre stato così, l'unica eccezione è stata l'altro ieri, come già ho detto, spero che diciamo possa migliorare, ma la vedo la vedo francamente impossibile, ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, batta solo che we will see said this so from the mythical window with the color the curtain beautiful ma eh, comunque un po' più scura oggi and it's uh, green roller shooter behind me And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Eva, a great day him all the people who follow the channel and the reports and un mm, saluto speciale sempre ai fan più accaniti Patrick, Douglas Youssef, eh, avete sempre tutto il mio rispetto, come sto dicendo, anche se pochi, ma molto importanti per me. Un saluto anche agli haters, anche voi siete molto importanti, all'uomo che faceva il report dal Vermont, un saluto a lui e alla sua famiglia, spero che ritorni a farlo il più presto possibile. Su so again, have a great day him, all these people, and everyone too.